ro'zador odam o'z so'lagini yutsa ro'zasi ochilib ketishi mumkin ekan bu gap qanchalik to'g'ri alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah ro'zador odam o'zini og'zidan ajralib chiqqan e, so'lakni e, ichiga yutib yuborishligi hech qanaqa ro'zasiga xalal bermaydi og'iz o'zi ajratib chiqargan og'iz bezlaridan ajralib chiqqan e, suyuqlikni suvni to'plab og'izda to'plab ichadimi yoki bo'lib bo'lib ichadimi uni ichigariga yutib yuborishligi ro'zasiga aslo xalal bermaydi shu narsaga qattiq e'tibor qilish kerak odatda ba'zilar eshitamiz e, bu masalada ilmlari yetarli bo'lmaganligi sababli ramazon kunida og'ziga to'plangan suvni faqat tupurib yurar ekan maqsadi ro'zam buzilib qolmasin deb yo'q unday emas ya'ni og'zi e, so'lagi e, og'iz bezlari atrofidan ajralib chiqqan suyuqlik og'iz so'lagi hech qanday ro'zaga xalal bermaydi bemalol uni yutib yuborsa bo'laveradi